Currently rayvan ametoa ngoma yake ambayo inaitwa Kelebe. Of course ni ngoma ambayo amemshirikisha mwamba kutoka Congo anaitwa Inos B, na kwa Tanzania tulipata nafasi ya kumfahamu kwa ukaribu zaidi baada ya kutoa ngoma yake ambayo inaitwa Yope, na baada ya kutoa hiyo ngoma pia tuliona Diamond Platnumz alifanya naye ile remix ya Yope, na ikawa moja ngoma kubwa sana Afrika na imetengeneza views wengi sana kule YouTube pia. So baada ya kumwona Inos B kawasili Tanzania juzi kati na amepokelewa na rayvan basi tukajua moja kwa moja ni kwamba kwamba ni maandalizi ya video yao ya Kelebe, na hii ni video ambayo inapatikana kwenye album ya Rayvanny ambayo inaitwa Sound from Africa. Unakumbuka kwamba Rayvanny ana album yake pia, so kuna moja ya ngoma mle ndani amefanya na Inos B. Kwa hiyo uh, walivyokutana ilikuwa ni kwa ajili ya kushoot hii video pia. So baada ya kushoot video walitupandishia hii video na baada ya kupandisha pia stories zikawa nyingi sana kwamba je Rayvanny atatumia muda gani kuweza eh, kufikisha hao views bilioni moja kama ambavyo wamekuwa wakishindana sana baadhi ya watu huko kwenye mitandao ya kijamii pia so baada ya hivyo eh, ni kwamba watu wakawa wanajaribu kufanya comparison ya ngoma ya Rayvan pamoja na ngoma ya Angela ambayo ilitoka na yenyewe siku za karibuni pia, ambayo yenyewe within siku moja tu ilipiga milioni moja views pia, na niliona watu wengi sana wakiwa wanampongeza Angela. Miongoni mwa watu ambao alifanya hivyo alikuwa ni bosi wake wa zamani, of course bosi wake wa sasa ambaye ni member wa WCB Eh, wa zamani Harmonize na akampongeza kwamba ni hatua kubwa sana ambayo ameifikia mwanadada wa kuitwa Angela pia. Sasa wengi wakawa wanajiuliza kwa rayvan itakuwaje pia. Wengi wakawa wanahesabu masaa pia kuweza kuona nini hasa ambacho kitatokea baada ya rayvan kutoa ngoma yake hii hapa ya Kelebe. So moja vitu ambavyo nashia na wewe ni kwamba wimbo huu wa e, umeweza kufikisha takriban views milioni moja pia within one day umeona kama ambavyo ilikuwa kwa wimbo wa angela pia na rayvan ameona ah, isimpite hii aweze kushia screenshot kwenye platform yake ya instagram na amesindikiza na caption ambayo inaonekana moja kwa moja ni ameupeleka ujumbe na kutoa onyo kali sana kule Konde Gang eh, kutokana na yale maneno ambayo yalikuwa mengi sana kwenye mitandao. Amesema raha ya mtihani asahihishe mwalimu, so mwanafunzi mwenyewe vichakani, eti mia ya mia, kumbe hata mtihani hawajafanya number one for music number one now or for all youtube videos akamalizia na hashtag ya chui ushauri wa bure heshimu youtube account zenu it is money sifa zina mwisho chui number one hicho ndo ambacho amekiandika reivan kwenye platform yake ya instagram na ni kama baadhi ya watu wametafsiri hili ni dongo au ni onyo ambalo amelipeleka kwa konde gang ambao pia wali eh, E, manazi nakumbuka aliandika e, caption yake moja hivi na yenyewe ya kama dongo fulani hivi kwao ni kama Rayvanny ameamua kujibu pia na kumpa ushauri kwamba aheshimu YouTube account zenu kwa sababu ni pesa. Yani it's like kwamba kuna ujanja janja ambao unafanyika hivi ukijaribu kusoma kwa makini na kuielewa pia. So hii ni moja vitu ambavyo nimejaribu kukutana navyo, nikasema pia ni share na mashabiki wote ambao wanafuatilia eh, waweze kufahamu what's popping. So hii ni moja ya mchongo na Kasema pia sio mbaya pia nikiwaruhusu wadau pia kuweza kutoa comment zao kutokana na kile ambacho umepata nafasi ya kukisikia baada ya Rayvan kuweza kuandika kile ambacho imekiandika kwenye platform yake ya Instagram. So kama una comment yoyote, nimekupa access ya kufanya hivyo hapo chini sehemu ya comments. Wewe weka comment yako hapo tutaiona, lakini wewe ambaye bado huja subscribe YouTube channel yetu, bonyeza neno subscribe. Baada ya hapo utaiona alama ya kengele, bonyeza alama hiyo kengele ili kupata notification pale ambapo tunapandisha stori mpya one love for each and everyone ambayo unatufuatilia 24/7 kwa zile stori zote ambazo zina trend